Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma slime caseira Só com três ingredientes Vamos usar espuma de barbear então, é, Talco E cola transparente Canal E deixa muito like porque ele usando uma, uma espuma de barro. 咱们。 fiquei. É? Não sei. Ele não, não era comigo. Tô falando ali pra frente. É com vela que eu sei. É com vela. É com vela. Botar sei lá o que aqui embaixo é massa tá? que, que tá segurando o dentinho. Potinho. Eita, que é Agora eu vou colocar a cor, né? É amarelo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. ございです。

aqui. Vira. Esse pra, ver. pra você está branco, mas aqui tá tem... Tá lilás. Tá lilás. Tá lilás. Ah, tá ficando roxo. Tá ficando muito bonito, gente, mas tá com os negócios amarelos no meio. queijo. É que com aqui. Tá rápido já. Olha aqui, ó. Agora vocês conseguem ver a cor, né? Viram? E agora pronto, eu encontrei o glitter. Thank you. Bobo Pops. agora. Aí não tá Ai, tem muito abraço aqui, Eu dei aqui a academia. abraço pra fazer academia. Aqui é academia. né? né? Continuar o versão, veja aqui. Vou fazer um vídeo pra tá, gente. Tá bom. Gente, tudo bem com vocês? Já vou trazer com vocês. ativada, começou a desgrudar na mão, tem que esperar uns 20 minutos, descansando ela, que ela fica negocinhos aqui, eu não quero usar porque espeta a mão, mas eu vou, vou usar um de orelhas, vou usar vermelho, Eu queria botar é, aqui, ó, espuma de barbear, corante, essas coisas eu vou usar também. E cola eu vou ter que comprar outra que eu usei todo tudo da cola. Vou fazer agora as categorias, vou chegar no quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro ingredientes, porque eu não usei glitter. Então, quatro ingredientes, que eu botei cor. Vou ver o o clique, né? esticando aqui pra o clique. Vai, vamos começar. Todo mundo silêncio. E, a, e assim a gente acaba o vídeo. Deixa muito like. Não se esquece de deixar o like. E se inscreva muito no canal. Se inscreva no canal. produção aqui fazer uma cor, que aí tem um monte de pedacinho. Vocês vão ver aqui, ó, ó tá vendo? Um monte de pedacinho. Acho que não dá pra ver, né? Mas aqui isso aqui é um pedaço. Ó, ó tá vendo esse negócio amarelo? Que, é, que ele tentou fazer uma imagem amarelo aqui, aqui, ó, tem vários pedacinhos aqui, ó. Ó, os Pega minha mão, tem mais, um monte. A fatia de slime ficou muito boa. Então, beijão. Já fui. Fui.